kigamba okusaidya obuvanjuba eya e afurika eya afurika eryo eryato erirabiddwako alenga mission yegirese sikukola kirala kyonna okujjako okusesebbula abasajja bamusibira mu bbwa abali mu afurika era ng'akadde konna yandibanga mission yabwe yagezako okulongoosa ebyasiba eggwanga uganda bepo nokugezako okubatiroga egana ekintu ekigana eggwanga uganda okubeera obulungi ekireeta obutabanguko mu byobufuzi bwe uganda ale nga kasita bazze bananga esi bantu bangu yadde nakamunaka eddagala bati bali mitala tusaidye mombasa ku mwalo ey'e kenya naye ng'ate lino eryato nga ddyo likulembeddwa senkaggale kano maiko con canoni alenga si musajja mwangu tasindikibwa awantu oh. n'alemerwa missioni mu ngeri yonna esoboka aba alina okuba nga agituukiriza ale kasitasese bula akafo alina okakasa nti no missioni ebeere mutumiddwa okukola aleka agimaliriza bulungi eddala yalabiraba yenayenaakali emitala duka misinde eddala ate lino eryato nga ddyo lirina ennyonyi ennyonyi ezitabalika ale nga zonna nyonyinwanyi zisese bulo kamera zetise mizayiro eza buli kika mizayiro zino kasita zikuba akafo zizirekera mu kubiro mpona okuba munange yalina strategy ofwo kika kubanga tono michael mulumba munange masamambiro ba nokiwulira nga munange kyokya bano babakuba kujo bakikubi nonya balansi balansi kyadde ekigo mu mazzi eh, akadde konna kwegamba n'omuafrika naye kenyini yatyamu kwegamba n'omufirika kenyini kino ekyayikiriddwa mu afrika ye kenyini nyini yatyanamu n'agamba nti ma amerika ate bananga nginyiziza batya tulina okulonkinga munange sekendi ataaka olina ebyokulwanyisa munange ebyakabi munange ekitogerekeka kulonkinga munange bomba zaffe baleese babombas aba buli kika kubanga teryo nga lyeryato lirina abakozi afrika oba amagye agasoba mu lukumi agagezako okulabika nti no afrika oba eggwanga lya afrika lyonna lireeta ensasagge liteera mu layini bona kyeka munange bava munange mweri kaliya tulina okutandika munange gyagisibe omanyi kaliya ya amerika eno ereeteddwa yagikata mumazzi onaalabye oba emmeeri gye bayita uss hassol williamuzi ate ngaerika abasirikale oba abasajja bibiri asatu mugumu weereza bonna simere kulya bonna mmekete onono oh, hmm. gamukombye ye maklaski oli bulungi mukama wange teeka ledio munange mbifo byaffe tuyina okujja wano munange amaato gaffe era bamukubye bulet ne munange akyewulira munange abasajja okukamala nabagambye nti ennyonyi zino baleese mh53 no mh60 ne mv22 osprey zonna tezisesebudeyahe zisesebula ekika oba eggwanga negigireka mu kkubiro co2 us nave bonna mwebali kwegamba yo nga ye amerika yesitulidde eddala munange guno omulundi okujogezako okutebengeza afrika mu ngeri yonna esoboka ekikulwa kityo ebadde fight aya nabagamba nja basenga ebinyuma emmeri ya amerika erabiddwako ku mwalo gwe momba era nga mukadde kekamu abafirika abasinga bali ku bunkenke olw'ensonga nti amerika kino ekikwekweto kyekoze oba lino eryato lyekoze lyetisa amagye mayitirivu mazibu era nga kigambibwa nti lino eryato oba emmeeri yandibanga ezekketa ebifa mu afurika eddala mu nsi oba ku nsi ziri eri ezive mambuka oba mu north africa saidi zeno mu isi abasinga ate bo bali ku bunkenke olw'ensonga nti uganda ngaeggwanga bakyali mu kooti bepo n'okuba nti no bali mukadde kakati abagokukamala abasinga batandise edde otteebereza bepo n'okusalawo eno emmeeri egiridde uganda lw'ensonga nti bo balina akatabanguko mu ggwanga lyabwe lw'embeera eyo ebyobufuzi eriyo abantu abasinga abeetaba mu kulonda oba mu kulondesebwa okwaba pulezidenti okwa 221 januari nga 15 bali mu mbuga olw'ensonga nti bo bagamba nti era nga kuno okwemulugunya okuteereddwawo mu meeza oba ku meeza zezimu ku nsonga lwaki eryato lya amerika lyabiddwako mu afrika kusaidi eryato lino kigambibwa nti eriko abasirikale 231 ab'empingu era yatuuse dde mombasa yatuuka ku mande gwokubiri nga munaana biri abantu abasinga yebuuza kigenda mulundi ogusoose mu myaka egisukka mu kumi emeeri ya amerika okuba ku mwalo gw'e kenya zasemba okubaawo mu 1998 abatujju bakabiina ka al kaida lwe baakuba ebitebe bya amerika mu kibuga kya nairobi ekya kenya ne dar assalam eya tanzania era n'abajasi bennyini bali mubyambalo bya kikomando nnyo ddala abasinga bali mu yunifoomu era ng'ekyabaleese bakitegeera okwekutula eryato lye limu liriko ebyokulwanyisa ebitabalika eza buli kika mh53 mh60 ne mv 22 osprey bye bika byennyonyi ebiri ku lyato lino aye nga zonna nnyonyi nnwanyi awo n'abasinga kyava bagatagatta ebirowoozo byabwe ne beebuuza lwaki eryato lya amerika eri ku mwalo gw'e mombaasa e, eriko bomu ne misayiro ze batuma ne zikuba ekifo ne kisesese blok kamara kuliko abajaasa abasoba mu lukumi abakozi abatali bajaasa abasoba mu kikumi n'ebirala ebyetagisa mu lutalo kwegamba ate yo nga ye amerika mayiyo eba egenda mu sematalo yeteekateeka mu ngero mu oba endala ale nga yo nga ate ye amerika mu bintu ebisinga yo nantamu eggwa nnyo kubanga basinga teeka sente mu lutalo oba mu securite we bakuyimbulira eggwanga ery amerika weesibanga bbiri okusulawo n'obutasulawo kubanga ate bo kasaba kulumba nga tonabakuzaawa tebassa wansi mukono amerika nga yeggwanga yafulumya obubaka obumu ku mikutu gyagyo egy'amawulire gisinga nga kigamba muno emeeri eno esindikiddwa mu east africa okusingira ddala ogezako okulaba eggwanga eriyitibwa eggwanga erya uganda biki ddala ebifo eyo lwaki eggwanga erya uganda efuukidde ensi kwegamba obulumi ensi zonna tezikyebaka olwensi nti buli kaseera babeeraku kyekifo uganda uganda eriyo ki kwegamba abantu abasinga bali ku bunkenke era nga ovudde ku kyokuba nti nobatereeza emirembe mu ggwanga bepo n'okugjawo obutabanguko obutuusewo mu ggwanga uganda amerika yandyagadde kusalawo bepo n'okuteekawo enteeseganya n'enkolagana mu masekati gaabwe ne kenya era kigambwa mwe ennyonyi eno oba emmeeri ereeteddwa zezimu commissioni zezokukola kunyweza enkolagana mumasekati ga amerika ne east african states ezimu bepo n'okuba nti african states ezisinga zirina kubanga zigondera nyo amerika era zimanyi ti neamerika nga yeggwanga super power kuva dda naguno gwako ekyali terina kuyisibwamu munye ale kusaidi obuvanjuba bwa afurika okulaga okulaga obwetegefu okolagana n'amawanga ga afrika gonna abajasa bagidde mu mpingo abajasa bali bagidde oba abagidde ku mpingo bakuje ebiragiro ku basajja bali abawagulu ddala be balina okubalagira nga bakano kapitano meja bajeno bepone era ng'enkola yabwe bandyagadde okunyweza ebyokwerinda mu afrika ebyabwe epo n'okuteekawo enkolagana ne african states ezisinga af United States will make available to Taiwan such defense articles and defense services in such quantity as may be necessary to enable Taiwan to maintain sufficient self-defense capabilities. The Taiwan Strait is tactically important since it separates China from Taiwan, and China will have to move its forces across the strait in case it decides to invade. The strait constitutes international waters, though China keeps a close eye on any movement in the strait especially if it's a U.S. Navy warship. USS Barry, DDG-52, is an Arleigh Burke-class guided missile destroyer in the United States Navy. Arleigh Burke-class warships were designed as multi-mission destroyers capable of anti-aircraft warfare, anti-submarine warfare, and anti-surface warfare. Barry is the fourth United States Navy ship named after the father of the American Navy, Commodore John Barry, 1745 to 1803. It was built by Ingalls Shipbuilding and was commissioned on the 12th of December 1992. Its home port is Naval Station Yokosuka, Japan. USS Barry, being an Arleigh Burke-class destroyer, is among the largest destroyers built in the United States. It has an overall length of 509 feet that's 155 meters, and displacement of about 9,200 tons. USS Barry is powered by four General Electric LM2530 gas turbines producing 100,000 horsepower, 75 megawatts, that drives two shafts. It has a speed of 30 plus knots, that's 55 plus kilometers per hour, and a range of 4,400 nautical miles, or 8,100 kilometers. The Arleigh Burke class of guided missile destroyers DDGs is the United States Navy's first class of destroyers built around the Aegis combat system. The Aegis Ballistic Missile Defense System is a United States Department of Defense Missile Defense Agency program developed to provide missile defense against short to intermediate range ballistic missiles. Aegis BMD is designed to intercept ballistic missiles post-boost phase and prior to reentry. It enables USS Barry to shoot down enemy ballistic missiles by expanding the Aegis combat system with the addition of the AN-SPY-1 radar and standard missile technologies. Aegis BMD-equipped vessels can transmit their target detection information to other systems and, if needed, engage potential threats using standard missile like the SM-2 or SM-3. The heart of the Aegis systems onboard the USS Barry is the spy one radar. It's an advanced, automatic, detect and track, multifunctional phased array radar. This high-powered, 4-megawatt radar is able to perform search, track, and missile guidance functions simultaneously, with a capability of over 100 targets. A conventional mechanically rotating radar sees a target when the radar beam strikes that target once during each 360 degree rotation of the antenna. A separate tracking radar is then required to engage each target. By contrast, the computer-controlled ANSPY 1A phased array radar of the Aegis system brings these functions together within one system. The phased array can concentrate energy where it's needed. The operator can boost the range and resolution in a particular direction without blinding the ship to threats from another side. The four fixed arrays of SPY send out beams of electromagnetic energy in all directions simultaneously, continuously providing a search and tracking capability for hundreds of targets at the same time. USS Barry has ANSQS-53C active sonar as well as ANSQR-19 tactical towed array sonar. These can be used for anti-submarine warfare control and guidance. USS Barry is very well equipped and designed to be a multi-weapons platform. It has in total 90 cell Mark 41 vertical launch system VLS divided into blocks of 29 and 61 cells. These can be configured with the combination of the following weapons based on mission. 1. RIM 66 M5 standard SM2MR Block 3B for air defense and anti-ship role with a range of 103 miles or 167 kilometers and a speed of Mach 3.5. 2. RIM 156A SM2ER Block 4 for anti-aircraft and anti-ship role with a range of 115 miles or 185 kilometers and a speed of Mach 3.5. 3. RIM 161 SM-3 for ballistic missile defense with a range of 435 miles or 700 kilometers and a speed of Mach 10. It can also be used as an anti-satellite weapon.